陈念，陈念，陈念，陈念，你想大了以后，但熬不过去了怎么办？你做的对。我告诉你啊，你是这个。 他就像跳水，为什么？为什么？你你是陈念的朋友，我也是，是哥们。你真的太难了，就算你死不松口。 与西双比较陈年的鞋。I don't know how I wanna love you, but I don't know how I wanna love you, but I don't know how I wanna love you. just to hear me. 都是什么？